Alleluia. Grazie Signore. Preghiamo. Padre, grazie per questa sera, grazie per questo luogo, grazie per i miracoli che tu farai, grazie perché tu aprirai le menti, tu farai cose meravigliose ai presenti, alle loro famiglie, anche se non sono presenti, ricongiungerai famiglie, libererai persone, darai opportunità a coloro che si credono che già fa sentire la sua voce nel nome di Gesù yes cioè, e eh, Padre preghiamo per i piccoli di questa chiesa che siano portatori della felicità a Cristo perché porteranno anime a Gesù nelle scuole dovunque andranno nel nome di Gesù. Amen. Allora il titolo del mio, della mia predica stasera è Le porte che dobbiamo conoscere stasera vi sorprenderò. Ho fatto una conferenza di tre giorni sopra questa pregunta, ma ho, ho fatto un sunto di quello che vi interessa sapere e come comportarvi per avere libero accesso alle porte dello Spirito Santo. Come sapete noi siamo una Trinità, siamo spirito, anima e corpo corpo. Ognuna di queste parti, sono tre, ha delle porte che possiamo aprire o chiudere, già che Dio ci ha dato il libero arbitrio. Non è che Dio è come Satana, Satana ti mette un peso e ti considera suo e ti tiene come un burattino facendoti fare quello che lui vuole. Ci sono persone che in un momento sono tranquille, il momento dopo diventano nervose per nessuna ragione, perché Satana ha il controllo e li tiene come burattini. Gesù no, Dio ci ha dato il libero arbitrio, ci considera persone mature, che abbiamo un'intelligenza e possiamo scegliere se aprire o chiudere queste porte. Abbiamo dunque differenti porte, perciò dobbiamo farci tre domande chi controlla le nostre porte? Numero uno. Chi, numero due, che cosa ha accesso attraverso queste porte? E numero tre, sono tali porte protette? Vediamo che dice Romani 6,16. Dice, non sapete voi che a chiunque ve li offriate come servi per ubbidirvi, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte o dell'ubbidienza per la giustizia. Chiaro? Noi abbiamo il libero arbitrio e possiamo offrirci come servi sia a Satana col peccato, l'orgoglio per la morte perché una volta che moriamo spiritualmente non possiamo più comunicare con Dio e ci facciamo nervosi, perché Dio non mi vuole. Non è che Dio non ti vuole, Dio ti ama, Dio vuole stare con te. Sei tu che gli chiudi la porta o l'ubbidienza per la giustizia. Ciò significa che cosa? Che chiunque abbia il controllo delle tue porte esercita autorità e controllo sulla tua vita. Chiaro? Chiunque ha il controllo delle tue porte esercita autorità e controllo sulla tua vita. Tale controllo può essere soltanto su una delle porte o può essere su tutte le tue porte perché noi abbiamo porte della tua anima, del tuo spirito e del tuo corpo che sono direttamente collegate tra loro e c'è una porta che è collegata col tuo corpo e la tua anima che è la magia dovunque la porta del tuo spirito è controllata da demoni si è infiltrata la magia chiaro? quindi quando tu vai a farti leggere la mano o parli con uno spirito guida significa che ci sono demoni che controllano la porta della tua anima e del tuo corpo. Chiaro? Cosa abbiamo detto? Che l'anima è fatta a tre parti. Quali sono? Chi si ricorda? La mente, eh, il cuore o i sentimenti e la tua volontà. Ma se un demone sta sulla tua porta, la tua volontà non serve più, ti controlla così, con un burattino, sì. capito? Sì. E se c'è la magia per il mezzo, perché potrebbe essere anche uno spirito familiare, che significa se tu non hai perdonato tua madre, tuo padre, tuo fratello o tua sorella, questo spirito che è nella famiglia, di generazioni in generazioni può controllare la tua vita e diventa uno spirito guida e tu parli con lui e non te ne rendi conto e sta controllando la tua vita e ti mette contro tua moglie, i tuoi figli, tuo marito, chiunque sia. Amen? Chiaro? Sì. Allora, se la tua porta è controllata da demoni, c'è da preoccuparsi. O se la cattiveria controlla una delle tue porte, sappi che abbiamo dato accesso con le nostre cattive azioni e il demone della cattiveria ha diritto legale di sedersi all'entrata di tale porta e governare. E questi spiriti malvagi ci domineranno e influenzeranno le nostre azioni e le nostre reazioni perché se qualcuno ti vuole abbracciare, a me è capitato molte volte durante il ministero, per esempio ho ministrato 2000 donne in Spagna in una conferenza quando tu hai 2000 donne tu non le conosci, non sai chi sono eccetera quindi tu vai e vedi una faccia triste e la vai ad abbracciare se c'è un demone la persona non vuole l'abbraccio non vuole l'amore quando le persone non vogliono essere abbracciate o toccate, significa che c'è un demone che controlla la porta del cuore di quella persona. Chiaro? Se avete qualcosa me la chiedete. L'unica maniera per liberarci di questo è chiedere perdono a Dio, confessare i nostri peccati e chiedere a Gesù di pulirci col suo sangue prezioso e di purificarci e a lui di prendere controllo delle nostre porte. Questa è l'unica maniera. Non è che abracadabra gli fai la liberazione, deve essere una volontà propria di confessare il peccato al pastore, a me, a chi sta predicando e dire io ho questo problema, facciamolo insieme, liberiamo, vieni Gesù, purifica ed è finito. Perché è importante? importante conoscere le porte che Dio ci ha donato. Perché se dobbiamo usare la nostra autorità, quali figli di Dio, per conquistare le porte delle nazioni, Gesù ci dice che noi siamo ambasciatori suoi, che noi dobbiamo andare a conquistare le nazioni. Dunque io sono stata, quante nazioni? My goodness, eh, non posso nemmeno elencarle, all'età di 74 anni posso dire di aver girato il mondo, sono perfino, perfino andata in Thailandia, a Bali, sono andata nelle isole Figi, sono andata in, eh, eh, in eh, Nuova Zelanda, tutta l'Australia, tutta l'Italia, quanti anni che giro per l'Italia, pastore? E tutta l'Italia, New York, Boston, Charleston, Maine, Chicago, sono stata in Canada, in Corea, in, eh, insomma ho girato il mondo se dovessi fare la lista perciò immaginatevi quanti demoni strani io ho visto demoni che stanno alle porte del cuore e della vita delle persone e che non si vogliono smuovere e io purtroppo se la persona non confessa e dice io non ce la faccio più perché io me ne andrò all'inferno voglio essere liberato, non possiamo fare niente, pastore, no? Ah, Deve essere la volontà della persona. Quindi, se dobbiamo usare qualifiche a conquistare le nostre porte personali Amen. per la nostra vita, io non sarei potuta andare in giro per il mondo a predicare in inglese, in francese, in spagnolo e in italiano se non avessi già conquistato le mie porte. Giusto? Dobbiamo cominciare da noi guardare dentro e dire Signore le mie porte vanno bene Atti 1.8 che dice ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino ai confini del mondo, vero? Ciò significa prima tu e la tua famiglia ok? Poi la tua chiesa, poi la tua città, la prima città nemica e infine le nazioni. Se non conquistate almeno una città nemica, non sarete ministri di Dio. Vi avverto. Perché è facile, quando io vengo qua, conosco lui, conosco altri pastori, mi accolgono, è facile ma quando tu conquisti una città nemica che non ti vogliono e che poi ti chiamano e ti chiedono perdono per quello che hanno detto su di te, allora tu hai conquistato la nazione. Amen. Ripeto di nuovo, tu e la tua famiglia, la tua chiesa, poi le città nemiche e infine le nazioni. Chiaro? Amen. Non possiamo pretendere di prendere parte in una nazione senza prima avere conquistato almeno una città medica. Quando io sono andata in Thailandia e ho visto che ogni casa ha un dio orribile, brutti, con la lingua di fuori, mostri, davanti alla casa, perché questo deve essere più forte di questo, e questo è un caprone, e quello è, è una tigre con, con la faccia di uomo, cose orribili io ho dovuto conquistare quella città, ho dovuto fare lotte spirituali giorno e notte per poter arrivare a liberare le persone da questi concetti, queste teorie sbagliate nella mente, capito? Non potrai conquistare la tua famiglia, attenzione, senza prima aver ripreso al nemico le tue porte prima devi liberare le tue porte e poi i tuoi figli saranno liberati. Amen. Stiamo comprendendo le cose. Amen. Io sono dura quando faccio delle lezioni. Dobbiamo liberare le nostre porte per poter vedere i nostri figli liberi. Amen? Tutto inizia da noi, dentro di noi verso fuori, non è al contrario tutto è interno in noi, verso fuori e non viceversa. Adesso vi faccio il diagramma delle porte. Nel corpo abbiamo vista, udito, odorato, gusto e tatto. Chiaro? Sono cinque. Nell'anima abbiamo, ma non li faremo oggi, forse il prossimo anno, se torno, se mi volete, faremo coscienza ragione, immaginazione, mente, emozioni, scelte e volontà. Queste sono le porte. Invece dello spirito sono rivelazione, quello che ho pregato per i pastori, intuizione, preghiera, reverenza verso Dio, fede, speranza, la lode e il più importante il timore di Dio. Io vedo che molte persone non hanno timore di Dio ed è il più importante perché Dio è buono ma Dio è giusto Amen. e il peccato non entrerà mai nel regno dei cieli stiamo rischiando tanto non vi credete che alla fine Dio dice beh è stato in chiesa tutti i giorni ha fatto questo, ha fatto quell'altro no no, Dio guarda le intenzioni del cuore lo amate veramente e veramente siete degni di essere considerati figli suoi? Mm. Avete conquistato le porte della vostra nazione? Vi ricordate, guarda che mi sta dicendo lo Spirito Santo, yes, sì Signore, vi ricordate nella Bibbia che si riunivano gli uomini alle porte della città mm. e prendevano le decisioni alle porte della città? Vi ricordate quando Naomi ritornò e, e Ruth doveva trovare marito? Dove si, si risolse tutto il problema? Alle porte della città, perché gli uomini si riunivano alle porte perché il posto più importante dove decidere, prendere delle decisioni. E quindi le porte del nostro corpo sono molto importanti. Dare gloria a Dio è la cosa più importante. Egli è il nostro primo amore e se siamo lontani da Lui devi ritornare a Lui, al tuo primo amore. Cos'è il primo amore? È quella porta che ci porta al luogo dove Dio regna al centro del suo essere, il luogo di pace e il luogo di gloria. Lì abbiamo lo shalom. Io quando sono stata la seconda volta a Gerusalemme veramente ho capito perché vanno a sbattere la testa contro il muro del piatto gli ebrei, perché lì trovano lo shalom, quando adorano in spirito e in verità Dio. Noi li consideriamo religiosi, ma noi non abbiamo lo stesso amore, non abbiamo compreso, non abbiamo timore di Dio. Loro temono Dio e continuano ad adorarlo e vanno lì al muro, a piangere, a sbattere la testa contro il muro e ad adorare Dio. È la porta che ci porta lì, Salmo 24, 7, 8. Dice, o porte, alzate i vostri capi, voi porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. Avete visto le porte sono menzionate, aprite le porte. Dobbiamo aprire le porte al nostro cuore, le porte alla nostra mente. Apocalisse 2, 4, 5. Dice il Signore, ma io ho questo. Sentiamocelo, ciascuno di noi. Io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima. Se non verrò presto da te, rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Che significa rimuovere il candelabro? Io ero nella mia chiesa a Palermo e seconda volta o terza volta che il pastore mi chiamava per pregare e io stavo pregando per una donna e poi questa donna è venuta a me e ha detto pastora quando tu hai pregato per me io ho visto qui sul tuo petto il candelabro di Dio. Il candelabro è il fuoco dello Spirito Santo, rappresenta l'amore che veramente noi abbiamo per Dio. Non ci dobbiamo preoccupare di pinzellacchiere, di, di sciocchezze, quello ha detto questo, quello ha fatto quello nella Chiesa, ma che importa? Dobbiamo amare Dio con tutto il cuore, con tutta stessi. Molte volte non ci amiamo e non possiamo amare gli altri. Certo, ci vuole un rimprovero quando qualcosa non è in linea, di dire in amore raddrizzati, perché appunto Dio è un Dio di ordine, è un Dio di giudizio. Non vi credete, la porta che lui parla è la porta stretta, ma la porta larga è quella della perdizione. Quindi dobbiamo imparare ad essere attenti a quello che facciamo, a come parliamo, a quello che diciamo. Qual è la strategia più grande che oggi Satana usa nel mondo? È quella di accusare la gente. Egli chiude la porta del primo amore attraverso esperienze traumatiche, attraverso voti, promesse solenni a causa del dolore che la gente ci causa. Io a Maria non la vorrò mai più vedere. A questa donna non le rivolgerò più la parola. Hai fatto un voto. Rompo questo, per Ti amo Maria, ti conosco già da te. Capite quello che vi voglio dire? Ah, quello mi ha detto questo, non gliela perdono, perché io sono il capo e io questo. No, ragazzi no! Dobbiamo saper perdonare. Siamo tutti mancanti, perché mentre io sto additando la pagliuzza nell'occhio del pastore, io ho una trave nel mio. Attenzione, attenzione. Purtroppo io ho un carattere un po' duro, perché avendo insegnato per 50 anni, io come insegnante, come professoressa, nelle università, quando vedo una cosa, sono stata molto severa con te, una cosa dura, però è mia, la mia forma viventi. Poi il Signore mi tira le orecchie e io dico vero, forse avrei dovuto dirlo in maniera diversa, no? Però ci dobbiamo amare dell'amore di Dio. Guai se non fosse così. Satana riesce a chiudere la porta del primo amore e ci impedirà di stare al centro del nostro essere in comunione con Dio. Perché una volta che abbiamo chiuso questa porta, non possiamo ascoltare la voce di Dio, non possiamo comunicare con Dio, che è al centro del nostro cuore, vuole stare in noi, capite? Satana è furbo perché se ha rotto questa comunione con Dio ti allontana piano piano e te ne vai nel mondo di nuovo, peggio di prima. I sensi che ci ha dato Dio vista, udito, dorato, gusto e tatto, dovrebbero rivelarci la gloria di Dio. Avete capito? Perché siamo il Tempio dello Spirito Santo. Non è stato creato per essere un luogo di demoni, poiché i demoni, essendo spiriti cattivi, hanno bisogno di un corpo per manifestare il loro potere. E come si manifestano, pastore? attraverso la persona. Io sono abituato così e non voglio cambiare. Benissimo, te ne vai diretto all'inferno. Io sono il capo di questa casa e si fa quello che dico io. E i bisogni degli altri dove li metti? Io sono il capo di questa chiesa e si fa quello che dico io. No, bisogna essere flessibili Bisogna comprendere che ci sono delle regole, delle leggi, perché sennò la Chiesa si va a far fondere, però dobbiamo pure avere idea del livello di comprensione delle varie persone. Perché tutti siamo in un processo. Amen? Allora, parliamo del tatto. Attenzione, il tatto usa la porta della sensibilità e dell'onda emozionale per percepire una persona. Sapete perché noi pastori mettiamo la mano sulla persona, mettiamo la mano qui sulla fronte? Perché noi percepiamo quello che c'è dentro della persona attraverso il tatto. Per esempio, dove Gesù andava, toccava le persone e il suo amore fluiva nella gente. Vero? e sanava, come nel caso della donna, dal flusso di sangue. La gente può sentire il fluire dell'amore di Dio quando la porta del tatto è libera. Se la porta del tatto è libera, la persona quando io metto la mano su può sentire il fluire dell'amore di Dio. La persona viene sanata perché Dio disse nella Bibbia, nella sua parola, che noi faremo cose più grandi di quelle che Gesù ha fatto. Vi, vi ricordo una cosa, che l'Apostolo Pietro con la sua ombra sanava la gente, Gesù no. Quindi cose più grandi ha fatto Pietro di quelle che Gesù faceva cose più grandi faremo noi di quelle che Gesù faceva. Sapete perché? Perché Gesù era uno ed era uomo 100% e Dio al 100%, però non poteva essere onnipresente in ogni posto. Era là in Galilea e in Galilea doveva stare, mentre noi siamo milioni intorno al mondo e quindi noi abbiamo più potere di quello che faceva lui. No? siamo migliori di Lui, perché siamo come Gesù. Abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo Cristo nel cuore, siamo tanti piccoli in Gesù. Amen. Quindi dobbiamo capire che quando la porta del tatto è libera, non c'è paura, non c'è minaccia e la persona si sente sicura. Ma se la persona è stata violata, fisicamente abusata, la porta d'ingresso è stata profanata, disonorata. E io lo sento quando abbraccio o tocco una persona che non ama quello che io faccio. E dunque un demone è seduto sulla porta di quella persona. Avete capito come funziona? Se li abbraccio ti vedi. E ti conosco già da tempo, sei mio figlio quando io ti abbraccio, tu senti la gioia, perché io ti sto dando la presenza del Signore. Ma se tu avessi un problema, quando io ti faccio così, tu fai e ti allontani. Avete mai visto le persone che rifiutano? Significa, grazie, significa che c'è un demone seduto sulla porta del tatto e la persona non vuole essere toccata e manco lo sa perché certe volte è successo che mentre era giovane o piccolo è stata violentata, violata da un uomo o da un altro uomo, uomo a uomo, e la persona mette un muro di paura per non essere più toccato e quindi non si ricorda di quello che è avvenuto, ma non sopporta che le persone lo toccano. Quindi questa è un'idea. Andiamo al gusto. Il gusto usa la porta della bocca per fare delle comparazioni attraverso le papille gustative e presenta tali comparazioni alla porta della nostra ragione va a finire al nostro cervello, alla porta della ragione, che calcola se questa cosa vi piace o no. Quante volte noi vediamo per esempio un piatto e noi diciamo no, questo non mi piace. Perché? il tuo gusto non l'ha provato o l'ha provato e non gli è piaciuto, è già arrivato al cervello, la ragione dice no, questo non è per me. È vero o no? Quante volte? Allora, nel naturale occorre che soltanto noi odoriamo un certo cibo nell'aria e già le papille gustative impazziscono. Cioccolata, cioccolata nera, la mia eh, l'altra sera Mario mi ha onorata, grazie Mario, ha cucinato il coniglio che io non ne mangiavo da secoli perché in Australia li buttano, li ammazzano, non li vendono perché sono disastri naturali, c'erano i conigli, li hanno ammazzati tutti e non si usa, come pure i ricci di mare, tutte le cose che piacciono a me. Quindi Mario, Mario ha fatto il coniglio, oh io solo a sentire l'odore a mezzogiorno non potevo aspettare la sera, lo confesso. Le mie papille gustative impazzivano perché già so com'è, vedi? Per esempio chi è dipendente da nicotina, alcol o droga difficilmente possono smettere perché hanno bisogno di una liberazione. Il Salmo 34.8 dice gustate e vedete quanto l'Eterno è buono, beato l'uomo che si rifugia in sé. Le parole di Dio sono più desiderabili dell'oro, sì, molto più dell'oro finissimo, sono più dolci del miele di quello che stilla dal fango. Che significa? La parola di Dio è il nostro cibo spirituale e se noi non ci nutriamo, non leggiamo la parola, come vi ho detto che bisogna leggere a voce alta, perché come quando imparavamo a memoria le poesie, la parola ritorna nella nostra mente, ok? Quindi le parole di Dio sono il nostro cibo che è più dolce del miele. Se mangiamo tre volte al giorno, non dovremmo farlo pure spiritualmente? Lì ci sono persone che appena il mezzogiorno la pasta, il secondo, la frutta, il dolce. E la parola di Dio? Nemmeno una volta al giorno? Io non mi alzo dal letto se non ho finito la preghiera e la parola di Dio va tutti i giorni letta e memorizzata. Sapete che in Cina dove Dio mi vuole mandare tra non molto. Il mio, il mio cervello si rifiuta, però se Dio mi dà la forza, come ha fatto i miei colleghi, andrò anch'io. Allora vi volevo dire che in Cina, per esempio, arriva un pastore australiano, collega mio, Doug Higgins, e lui ha una sola Bibbia e dice è la mia, gliela fanno entrare, che la Cina è comunista. Allora lui fa, rompe la Bibbia pagina per pagina e la dà a tantissime persone. Sapete quante pagine è la Bibbia? Mm E queste persone la memorizzano mm e poi se la passano. Io ho il Vangelo secondo Giovanni, ah sì, la seconda parte te lo do io. E impara la memoria. Il momento che il governo dirà, voi non potete più leggere la Bibbia, quanta Bibbia conoscete a memoria? Dobbiamo iniziare. Amen. Dobbiamo iniziare. Amen. Come nel mezzo del cammino di nostra vita per ritrovare una sera oscura che la vita le Dante ci facevano imparare a memoria la Divina Commedia ed era una porcheria. Mm. E questa come inizia la Bibbia? C'era la terra. Al principio era No, al principio Dio creò il cielo e la terra e la terra era buia. Io la so eh, è la void io la so in inglese. And the Spirit of God was over and over the eh, certo, certo. sì, esatto. esatto. Ok, andiamo all'odorato. L'odorato o olfatto usa la porta della arisce per sentire la presenza dello Spirito Santo o di spiriti cattivi e lo comunica alla nostra coscienza. Ah. Quando questa porta è limpida possiamo discernere la presenza di Dio, come poco prima mentre stavamo io ero tutto un fuoco, lo Spirito Santo era qui con me, con noi, ho visto angeli, ho visto angeli, quando è stato due notti fa, Vuoi dire, un altro fatta la sera. Mentre mi addormentavo ogni tanto vedendo la televisione mi addormentavo, poi a un certo punto nel sonno, quando mi stavo svegliando, eh, ho visto il cuscino di Caterina e due angeli, uno dall'altro e uno dall'altro. Voi avete angeli accanto a voi e non lo sapete. Dovete cominciare a credere che Cristo è con voi, nel vostro cuore e gli angeli sono mandati per guardare i vostri figli e voi. Non vi dovete preoccupare tanto. Amen? Amen. Quindi questa porta, quando è limpida, ci fa discendere la presenza di Dio per la sua fragranza. Quanti di voi hanno sentito lo, il, il, profumo di Cristo? Yes. È speciale, vero? Speciale. Non si può distinguere è come gelsomino ma non è gelsomino, è come, eh, che ne so, è una cosa... Mamma mia, non si può distinguere. Quindi, perché Gesù è la rosa di Sharon, il giglio delle valli. Mentre io lo scrivevo, lui mi andava dicendo. Io l'ho spesso sentito, questo profumo indescrivibile di Cristo, però posso anche odorare gli spiriti cattivi e sono liberi, specialmente quello di pornografia e prostituzione. Sono come cacca. Vi racconto che nella chiesa dove ero prima, Osun Church, dove ero pastore dell'esecutivo, Pasta Gary un giorno si è arrabbiato, ha detto tutti i pastori su in ufficio. Quindi siamo corsi là e lui ha detto ma chi è che fa le pulizie in questa grande chiesa? Boh, io che ne so io ho detto non lo so. E Pastapita ha detto oh, è una ditta di cinesi. Ma fanno un buon lavoro, pastore, io ho visto che ripuliscono, eccetera. No, quando mai? Io sento le puzze mentre sto ministrando. E io ho fatto... Basta Caterina perché ridi? Perché quelle sono le puzze di demoni, pastore. Tu mi devi insegnare. So, tutte le volte che avevamo mille di persone e lui sentiva una puzza, basta la camerina, io dall'altro lato poi, sì, a prostituzione, e me ne tornavo. Eh, che cos'è pornografia? La pornografia, la pornografia è come quando avete il pesce che, che marcio, mamma mia, non lo sopporto, e poi le mani li vedo tutte puntellate, pure Pastori ho dovuto dire pentiti perché in passato tu hai guardato pornografia, si devono pentire. Molte persone hanno un demone che controlla tale porta e possono ricevere emozioni del passato. Cioè, se per esempio noi stiamo parlando dell'odore, se per esempio tu senti un profumo e ti ricordi la donna che una volta avevi come compagna tua, quel profumo ti ricorda quella persona ti rendi conto quello che sto dicendo e quindi si deve tagliare e buttare fuori questo demone dalle narici perché se no tu ti ricorderai sempre o di tua madre che usava il borotalco o di tuo padre che usava, che si ubriacava e faceva puzza di quel vino queste sono cose che dovete buttare fuori perché sono demoni del passato amen? e occorre avere il discernimento degli spiriti per determinare attraverso l'olfatto qual è l'uomo forte con cui stiamo combattendo. Amen. Andiamo alla vista. Gli occhi sono la porta della vista. Matteo 6, 22, 23 dice che la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è puro, tutto il corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Questa è mia? Sì, sì. Thank you. Tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce è in te, non ci sono tenebre. Quanto grandi saranno quelle tenebre se non c'è la luce? Mi ricordo che a Nova Siri nella casa dei pastori Lezza, Giovanni e Maria Lezza, c'era Zorro. Quanti di voi stanno, sanno la storia di Zorro? Mm. Non lo sapete tutti, allora non la dico. <laughs> La volete sapere o no? Ah, no, era, era, un uomo che stava seduto fuori dalla porta e il pastore Lezza ha detto Uh, c'è Zorro! Eh. Dico, chi è sto Zorro? Ah, è uno che si ubriaca, col fucile ammazza gli animali, fa danno alla città, picchia la moglie, eh. la fa... E dico, beh, fallo entrare, ma no, quello lì non viene in casa mia, ha paura di entrare. Ma tu digli che ci sono due donne australiane che lo vogliono conoscere, come mi ha detto lo Spirito Santo, lo vedi correre, tanto è mezzo ubriaco. E gliel'ha detto, eh Zorro, che vuoi? Ci sono due donne che ti vogliono conoscere. Va bene, vengo e io sono entrata in bagno a pulirmi le mani, avevo preparato il caffè. E la Francis ha detto, oh ciao Zorro, la mia amica, uh, io sono Francis. E questa è la pastora Caterina, appena mi ha visto, ha urlato. No! No! Che gli è preso questo? Che gli era preso? Dice troppa luce in quella donna. Allora ho capito che c'erano troppi demoni in quell'uomo perché gli ho legato i demoni e ho comandato ai demoni di lasciare libera la mente dell'uomo in inglese mentre ridevo oh yes nel nome di Gesù io ti leggo Satana lascia la sua mente esci fuori e vattene e così io ho detto solo puoi levare le mani piano piano gli ho tolto le mani e lui ha detto no oh, adesso va meglio dico eh, fino io ho debellato i demoni e gli ho detto ti piacerebbe accettare Gesù? ha detto sì ha fatto la preghiera e è caduto a terra abbiamo fatto il caffè bevuto il caffè, i dolcini e lui è ancora a terra poi si è alzato e ha detto ma che mi è successo? io mi sento diverso ed era completamente abile a capire non era più brillo o eh, ubriaco e quindi dice aspettatevi, aspettatevi è uscito fuori, è tornato con una damigiana di vino che non poteva camminare, pastore usala per la Santa Cena, che ne sapeva lui della Santa Cena? Lo Spirito Santo gli aveva rivelato e poi tre giorni dopo stavo comprando pomodori e melenzane da un somarello che era là, io sono il somarello, <laughs> secondo ti ricordo. E, e stavo comprando e questa signora mi viene vicino e dice ma lei è il pastore Caterina, dico sì, cosa posso fare per lei? Dice, ma che ci ha fatto a mio marito? Mi porta i fiori, mi chiede scusa, mi bacia, non mi picchia più. Dico, ma chi è tuo marito? Zorro, e sento la voce di lui, facci accettare Gesù! <laughs> ma tu vuoi accettare Gesù? Sì. E così Zorro è diventato una buona persona. Allora, luce lui e le tenebre scapparono. Molti di noi abbiamo gli occhi dello spirito aperti e ciò è possibile attraverso un processo che ha come base tenere le porte dei sensi libere per ricevere da dentro verso fuori. E oggi voglio pregare per voi Efesini 1, 17, 19. E dice, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia a voi tutti uno spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, di Gesù, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Sapete io per ben due anni ho fatto a me stessa questa preghiera facendola personale, ve l'avevo detto, fatevela, Efesini 1, 17, 19. Per finire con la porta della vista, voglio dirvi che nel naturale vediamo e osserviamo il mondo da fuori e lo proiettiamo nella nostra immaginazione. Quando questa porta è corrotta, il tipo di catene che sono in questa area sono lussuria. Se c'è lussuria, pornografia e materiale simile, voi avete catene nella porta della vista. Spesso c'è anche uno spirito familiare seduto alla porta che fa resistenza e controlla quello che entra e il demonio si soddisfa con la debolezza della persona in tale area e che forza la persona a guardare tali immagini. Capite cosa fa? È seduto là controlla quello che entra, se entrano cose di Dio non gliele fa passare, ma se entra pornografia, tutte cose corrotte, gliele fa passare perché lui sta controllando quella persona e lui si fa soddisfatto perché si nutre di queste cose ed è la debolezza di quella persona. Lo stesso succede con gli schizofrenici, quando dicono di vedere cose inesistenti che li dal dottore, non hanno bisogno del dottore. Sulla porta della vista dello schizofrenico sta seduto un demone che invia immagini alla sua immaginazione e quindi quello crede quello che vede però gli altri che non lo vedono gli dicono sei pazzo mm. e lo portano dal dottore schizofrenia ma ci sono molte persone anche cristiane che sono schizofreniche che il demone che sta seduto là gli manda dalla porta queste immagini e lui è costretto a parlare con questo demone. Vediamo l'udito. Attenzione, è una porta molto importante per registrare e passare a tutti gli altri sensi quello che ascoltiamo. L'abuso verbale. Attenzione, e parole di rigetto danno, affettano tale mm. porta. Come si dice affettano? Si può dire eh, affettano? Danneggiano. Danneggiano, no? Dai affetti. Influenzano. Influenzano, yes. Influenzano. Influenzano. Grazie un demonio di rigetto e di morte spirituale è seduto a quella volta per causare problemi nella vita del credente. Mi avete capito? Rigetto e morte spirituale. Questo è un demone seduto a questa porta. La distruzione è associata alle bugie grandi e piccole che il demonio sussurra all'udito dell'uomo o della donna per rovinarlo e per cancellare la fede in Dio. Si siede là e gli dice ma non hai visto quello che è successo, ma tu hai fede in chi? Ma l'uomo sbaglierà sempre, bla bla, e bla bla, bugie, grandi e piccole, per togliere la fede. Romani 10,17 che dice che la fede viene dall'udire e udire la parola di Dio è vero, dobbiamo leggere la parola a voce alta perché la porta dell'udito ha ripercussioni fortissime sulla nostra mente. La porta dell'udito controlla ciò che la mente pensa e resiste al fluire dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di far mangiare la parola al nostro udito per poter sentire chiaramente Dio e passare le informazioni che sono rivelazioni alla nostra memoria. Vi dirò, un giorno è venuto Benny nella nostra chiesa a Sidney e noi tutti i pastori eravamo parte della, della riunione ed io ero seduta alla seconda fila, prima fila stava mio figlio, la moglie, il pastor Gary e tutti gli altri pastori e io con altri pastori dietro e Benigni stava parlando della maniera come stavano uccidendo la donna a pietre, quando Gesù era seduto a terra che scriveva a terra. E io non ero convinta di quello che mi avevano insegnato alla scuola biblica, perché alla scuola biblica mi avevano detto che Gesù scriveva i peccati delle persone che erano presenti. E a me questo non mi funzionava, perché io dicevo, ma se io vedo Gesù lontano dalla donna, perché se era vicino alla donna, gli avrebbero tirato le pietre anche a lui, quindi doveva essere seduto dalla parte opposta. Come facevano di là a leggere quello che lui scriveva? Non è possibile. In un'altra scuola biblica americana ho sentito che scrivevano i nomi Gesù scriveva i nomi dei peccatori e a me non mi funzionava. Allora quel giorno, mentre Benigni predicava, il Signore mi diede una rivelazione, però mi stava dicendo che scriveva a terra. E io gli dissi, Signore, nella mia mente, ma com'è possibile che mi danno questa, questa dichiarazione che Gesù scriveva e quelli vedevano da lontano, ma se erano intenti a tirare le pietre, come facevano a leggere? E allora lo Spirito Santo mi disse, ricorda che io faccio sempre quello che il Padre mio fa. Ho detto vero, Gesù fa sempre quello che fa il Padre suo. E mi disse, ma tu sei stata a Gerusalemme, com'è il terreno? Ho detto di pietra, ha detto benissimo, ti ricordi quando Mosè salì sul monte fece mio padre? Ma disse, oh, col dito di fuoco scrisse i dieci comandamenti. Ho fatto, oh, yes, yes. Mio figlio si gira, ah, Benini si è fermato e mi ha guardato. Ho detto, scusate, una rivelazione. Perché ho capito che Gesù era seduto a terra e scriveva col suo dito di fuoco. Quando hanno visto il fuoco uscire dal suo dito, se la sono data questo è Dio in persona, capite? Allora dovete chiedere spiegazioni allo Spirito Santo, rivelazioni, rivelazioni che vanno alla nostra memoria, perché io mi sono ricordata quello che mi avevano insegnato, ma non lo, non lo accettavo. Non è perché io sono un insegnante o qualcuno ci insegna qualcosa, è tutta verità. Attenzione, dobbiamo vagliare quello che ci insegnano, perché molte cose non sono vere. Guardo, questo mi va, no, questo non è. Signore, tu che ne dici? Sempre chiedete a Dio. Allora, per finire, con l'abuso sessuale vengono toccati, attenzione, questo è importante, scrivetelo, con l'abuso sessuale vengono toccati il tatto, la vista e l'udito queste sono le tre porte che vengono completamente rovinate. Tatto, vista e udito. Con la tossicomania vengono toccati il gusto, l'olfatto e la vista. Gusto, olfatto e vista. Capito? Attenzione, fumiamo, che ci fa bene. Adesso dobbiamo rinunciare a tutti questi demoni che stanno bloccando il fluire dello Spirito Santo. Siamo d'accordo? Allora, chiudete gli occhi, non guardate nessuno e con tutto il vostro cuore ripetete questa preghiera nel nome di Gesù. A voce alta voglio sentirvi ripetere. Allora dite, nel prezioso nome